gente defienda su libertad en la informática, necesitan primero conocer el concepto de libertad del usuario de un programa. Y la mayoría de usuarios ni siquiera conocen este concepto. Entonces, para establecer de manera durable esta libertad, sobre todo necesitamos educar a los usuarios a comprender lo que quiere decir. Para ser libres, el usuario necesita software libre y rechazar software privativo. Pero si es libre hoy, esto no garantiza que en cinco años todavía será libre. Podría abandonar su libertad por la comodidad. Es muy fácil. Si no valora su libertad, puede abandonarla. Si valora su libertad, menos probable que la abandone. Entonces, no, basta solo difundir programas libres, sino que tenemos que enseñar a todo el mundo a valorar su libertad. Ahora, ¿de qué manera se puede acceder a un software libre? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué elementos necesita? Si es asunto del sistema operativo GNU con Linux, hay, una, hay muchas versiones del sistema, se llaman distribuciones. Y hay una que es totalmente libre, es decir, no contiene ningún programa privativo y desarrollada en Argentina. Se llama Ututo, u t u o Se dice que es el nombre de un lagarto. de todos modos, ah, hay un sitio ututo.org eh, del, cual es posible bajar una copia, pero si eres principiante, no te recomiendo comenzar con la instalación del sistema. No es tan difícil, pero es más difícil que solo usar el sistema. Entonces, ah, pide, pídele a, un experto que instale el sistema para ti. Bueno, te lo voy a pedir a vos, <laughs> que me instales el sistema, que es un experto, sin lugar a Hay grupos de usuarios en muchas ciudades ah, que saben instalar el sistema y les gusta instalar el sistema. También para probar el sistema, antes de instalarlo, es posible insertar un disco vivo o live CD ah, para inicializar la máquina con el sistema New con Linux sin cambiar la instalación en el disco rígido. Y cuando sepas manejarlo bien, puedes instalarlo. ¿De qué manera, Richard, pueden los, estados eh, tomar este sistema libre? Eh, ¿Podrían darse cambios significativos? Estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Ah, primero las agencias, segundo la educación. Los los dos campos son importantes. Las agencias públicas tienen el deber de usar únicamente software libre, porque tienen el deber de mantener siempre su soberanía, su control soberano, soberano de su informático. Por lo tanto, no deben nunca dejar el control de su informática a las manos privadas de un desarrollador de software privativo. Por lo tanto, deben rechazar y eliminar el software privativo o migrar al software libre. Y unas provincias de Argentina ya tienen leyes para hacerlo. Ah, y lo están haciendo. Pero más importante aún es la educación. Las escuelas deben enseñar únicamente el software libre. Y no solo por la razón superficial de economizar, porque las escuelas tienen una misión social, que es educar a la próxima generación a ser buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. Solo en, en el campo informático quiere decir enseñar el software libre, porque enseñar un programa privativo es implantar una dependencia al producto de una empresa. Y va en contra de la misión de la escuela. No se debe, es como inyectar a, los alumnos drogas adictivas también crea una dependencia que puede durar décadas. Y si los alumnos se gradúan con la dependencia, afecta a la sociedad entera. Por lo tanto, el deber de la escuela es ir en contra de la dependencia, enseñar únicamente el software libre para ayudar a la sociedad a, saltar de la dependencia. Eh, teniendo en cuenta eh, las últimas elecciones en los Estados Unidos y la llegada de Barack Obama al poder, eh, de, qué manera el Estado toma el software libre o esta filosofía? El el Estado estadounidense no se interesa y no veo ningún cambio con Obama. Ah, no me parece realmente querer cambiar mucho. ¿Por qué? Ah, no ha dicho que querría cambiar ah, muchas cosas. No tiene, eh, en los años 70, sus opiniones habrían sido los, las opiniones de un republicano moderado. No es progresista y no voté por él. Ajá. ¿Y, a quién votaste? Ralph Nader. Que no, tenía posibilidades, pero obviamente pero no crees ni en los demócratas ni en los para cambiar este sistema. Prefiero intentar algo bueno y fracasar que intentar algo malo y lograr. Ah, Obama, lo mejor que puedo decir de Obama es que será menos mal que McCain por ahí estuve leyendo que te gusta bailar el tango, algo me los me gustaría saber bailar el tango, pero no sé. ¿Te hace sentir más libre la danza, el baile? Practicaba baile folclórico de Bulgaria, ah, Hungría, Rumania, Grecia, etc. ¿Pero? Ya no puedo por eh, tenonitis. Pero la tendonitis es no le ha dejado. no poder La tendonitis es una especie de software privativo. En este caso, la tendonitis se transforma en un software privativo. no hay código fuente <laughs> para el cuerpo humano. Richard hermana ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Fue mi placer. Gracias.